Так, друзі, всім привіт! Убрали очередного кабанчика. Він більш такий, ну, м'ясний. А перед цим обирали свинку меншу. І сало було, а в цей більший і більше м'яса. Якось один виводок, а різні іменно по салу. Значить, хто вже замітив, я обновив свою досточку. А чого обновив? Того, що мене попросили наші знайомі нам возять молочку з муравлінки, зробити їм теж таку. І я їм теж зробив і казав, в понеділок буду знімати ролик і покажу вашу досточку. Ось вона. Зробив їм таку саму. І нам не один чоловік дзвонив, іменно узнавав розміри цієї досточки і нравляться їм оці, що я роблю досточки для нарізки м'яса. Ну це я зробив під заказ. Так я взагалі е, не роблю їх. Також ще одна просьба, яка іменно от що сало м'ясо і всі оцей весь список, друзі. Зараз е, заказів дуже на них багато. І не дзвоніть нам, не заказуйте того, що ми вже вам не зможемо відправити. Це хіба що туди після проводів дзвоніть, то будемо записувати і вам відправляти. Зараз ми відправляємо тим, хто позаказував раніше. Тобто зараз немає, щоб когось записати і вам відправимо. Тобто клієнтів багатенько <coughs> і не виходить так. Коротше, поки після проводів дзвоніть. А так ціни такі ж самі, паска, не паска, у нас ціни не міняються. Номер телефона остановіть, на паузу поставте, ось запишіть і потім після проводів позвоните. Якщо вам треба ножі, топори і ще щось. Значить, по ножам. На, е, Дзвонять мені підписчики і кажуть, на тому-то, на тому-то каналі кажуть, що в тебе ножі втри дорого і вони такі, як і везде. Ну я ж то знаю, якби откуда в мене ножі. Ну, і хочу вам показати. Ось дивіться, я взяв кусок профліста. Товщина 0,45 чи 0,50. Це ще з того сарая, з першого, що ми робили, старенький или 0,5, ну, ну, или 0,5, или 0,45 толщина листа. Сейчас я буду, мені маленьку тряпочку надо, сейчас я візьму на тряпочки. Зараз я наріжу, поріжу сталь, оцей метал, і буду далі, не підтачуючи, різати сало, як я і обі... обично це все роблю. Ось профліст. Товстий. Бачите? І я ще то ще різав. Різав і продовжав далі е, розбирати кабанчика, не підводячи. І все, і тепер буду нарізати саво Протер, бо метал різав. І ріжемо сало. Беремо тяжову артилерію. Під черевок. Під черевок живий. Ну, воно ще тепле все. Тряпочку взяти другу, бо це туди є. Так, так, так, так, так, так, так. Підчеревок. Я просто знаю, що мої ножі, вони держуть, і сталь тут трошки не така, вони держуть довго. Тобто я їх не точу на точилі, я просто підводю кромочку мусатиком і все, мусат, чик-чик-чик-чик, і все. Отак. Поправлю. Туж 50? Ну, ну багато. Я не вважав, не скажу скільки. 35-40, ну багато. Знаю, що більше 30 це 100%, а скільки Віка вважала, ну, все, погнали. Оце саме хуже ріжеться, всі знають. А. Все, поехали дальше. так. От хто показує, що в нього ножі такі. Ну, він купив, тільки каже дешевше, бо такий брати не хоче як у мене. І це старючий. Якщо я новий візьму, то буде краще. Так, це, мабуть, пополам, так? Да? шматочок на запіканку. Ось сюди я. От хай возьмуть, хто там розказує, що не такі в мене ножі в продажі. Хай возьмуть профліс, поріжуть і далі ріжуть. Отак, як я. І вони узнають, чи в них такий, чи, чи не такий. да, його б, звісно, зараз він проситься підвести чуть-чуть мосадиком його, чуть-чуть кромочку. Ну я не буду принципіально підводити, бо вже ж доріжу. О. Дивіться. Він просто ріже. Да, він чуть-чуть, я кромочку по-любому чуть-чуть підсадив, то він так якби не ріже, як, допустимо, підведений. Ну він ріже і ріже так, як не в кожну наточені ножі ріжуть. Це після метала. А топори мої, так взагалі гвозді я рубав. Реально вон віка не дасть збрехати. Ну я не рекомендую це робити, але ну, я рубав гвозді, заточку держа, сталь чітка. Да, проситься підвести, не скажеш, що прям бритва проситься. Ну, понятно, желізо порізав, звісно, проситься. Так. Так, я взяв саме таке ось, саме що погано ріжеться. Саме фігове. Хорошо сьогодні в пік аж прям ось отак. Отак я ріжу під черевок, який дуже-дуже погано ріжеться. Любим ножом. Свіже, гаряче, тепло ще. Я нож не буду точити. Ну як, підводить. А це вже таке, це більш легка артилерія. Оце. Це навіть він і не вважає за сало ножик. Так що хто там що каже, розказує, хай покаже. Поріже профліст, ну або профнастіл і потім покаже, як він отак шаткуватиме ним своїм. Без підвода, все в прямому ефірі. Ну тільки... Ну опять же, це ж у мене фора, бо я... Е, Уже ж у мене він старенький, я вже ж ним багато роблю. Якщо я візьму якийсь оцих із нових, так тому і зносу не буде. Да, мало сала сегодня у нас, но... И также, друзья, также, друзья, у нас есть сюда смалець. І ми що придумали? У нас дуже багато беруть вижарки. Ось вижарки, і ми кожен день жаримо вижарки. Е, Ось навіть зарізали і вечором Віка сьогодні буде пережарювати вижарки. І вижарки хорошо беруть, смалець не дуже беруть. І ми придумали, що шкварки так і є 100 гривень банка, а смалець, якщо ви берете 5 банок, по 80 гривень. А ви скажете, зачем мені 5 банок? Може тобі не треба 5 банок. Піди до сусіда, до сусідки, зговорилися, взяли 5 банок собі і все, заплатили за одну почту всі в місті. Вам вийшов по 80 гривень. Можете взяти, ви ж не самі беріть, ви беріть зразу 10 банок. І почта зразу оправдається. А де що таке 10 банок? 3-4 сусіда, по 2 3 банки, всього нема 10 банок. хай будуть паски пекти. та все, готовить їсти, зажарку, на хліб намазали, присолили, їжте утром, в обід вечором. Все, ви постійно. Це смалець. Смалець це. Це інгредієнт, який необхідний для життя. Ще один кусочок. А, ще два кусочка. Оп. Ну я отак вік, а ти вже потім, да? Ох, сьогодні впік, як файно. Горіло так, шкварчало, кричало. мы пиради кожному из вас відправити э, сало, м'ясо. Ну, просто у нас багато записів, і якби, ну, при всьому нашому уваженні ми не зможемо цього зробити. Ми так зараз стараємося, постійно ріжемо, відправляємо, ріжемо, відправляємо. От сьогодні от время, зараз мені ролик треба випускати після 6, а ми тільки це розібрали, зараз треба це все з усіма, хто що заказував, созванюватися, наготавлювати і готувати к відправки. От бачите? Ну, а ну, ще ну. люди прийдуть, да, і плюс наших багато місних. От завтра вже буду різати для нашого, заказав тушу. Тобто отак. Туди після проводів дзвоніть. Так, ну отак. Ножик показав. Не підводячи, не до нічого. Ось це мій старий вік, а ну підведи. Ось ось який кінець, бачите, який кривий. Я його постійно, що він кривий, забиваю в хрящі, отож хрусь. І молоточком кончик. Ти -ти -ти -ти. А ось новий. Допустимо, ось новий. Дивіться, як виглядає новий. А ось мій. А він і стертий болі, так, да. Кончик уже стертий, бачите? Угу. Ножи есть разные. Насчет... А, ще насчет ножів. І мусат є. І мусат є, так. Да. Ось, ну це мусат старенький, ну і мусат є. Хто в мене спрашував постійно досточку, щоб їм зробив? Я так е, на закази не роблю. Ну, не буду робити, там продавати. Этот. Хто заказує, я вже думаю так, хто заказав оцей комплект ножів і топор ну, сокиру. Тому в бонус я сделаю лично таку досточку для м'яса. Лучше, чем оцю мою. Ну, или можу свою відправити, я собі зроблю нову. Ну, як є люди, мені дай свою, а собі зроби. Ну, по-разному. Я підчищу і відправлю. Отак. От, от. Тому що, ну, воно... А, і кстати, люди, які заказують ножи, потім опять дзвонять, заказують топор. Лучше зразу беріть, допустим, один нож отакий, один мусат і сокиру для м'яса. Тому що все одно те, що я наблюдаю, беруть нож мусат, а потім сокиру. Це сокири вже ті, що я недавно зробив. Ті, що були в першому ролику, вже їх всі позабирали, їх нема. І зараз і ці вже там е, є заказані, ще один там з вінзельками. У мене зараз робиться там, просто що нам все время не вистачає. І якби тут, по-моєму, один або два, що не заказані. Так що так. Як е, робляться топори? Ви думаєте, як він робить сам топор. Топор, як ми робимо? Я заказую спеціальну сталь. Приходить мені спеціальна сталь. Іду в літейний цех, їду верні, в літейний цех. І там льють їх у форми плавлять метал, льють, потім проходить термічку, проходить закалку, всі повністю процедури потім мені віддають. Я далі вже точу, е, то парище насаджую, тобто все його привожу в божеський вид. І отак ви получаєте, бо думаєте, як він вдома зробив сокиру. Ну, зараз вже 21 вік. У мене є знайомі хороші, і вони цим займаються. Там височайшого уровня професіонали. Вони мені сказали, вони мені цю ідею дали, що типу, що ти не робиш, що ти є, в тебе ж такий канал, давай там багато ще чого будемо робити. Я кажу, ну давай. І ото поки почали із сокир. Ось така сокира, бо скажуть, ти не показав. Є отака з отакою ручкою. Тут покриття таке, що ржавіть не буде тисячу літ. І ви його не щистите наждачкою. Покриті оце. Ось така. Ось. Чух-чух-чух. А єсть. ось така. Ой, упав. Вроді би однаково. але не однаково. Це можна ближе брати к обуху. Тобто, хто там, от, допустим, коробка ребра отделить от хребта, чик-чик-чик, тут лучше взять к обуху. Оце лучше взять ближе. Есть вот такая ось обычна ручка. Тут а дерево ясен. Там забув як называется. Потом скажу. Ну там ось тут тоже удобно так брать. Тик-тик, ну лучше вот так. Тыш, тыш. Вес 2,7. Если быть точным, 2,650. Ну, 2,7 вес. 2,7, 2,750 отак. Вместе з топорищем. Ножи від маленького до здорового. Ось номер. Дзвоните, кажете, відправляємо. Єдине, що эти, гвозді можна рубати, але не рубайте. Гвозді не рубайте. Я ложив гвозді на пеньок, як його робив. Сотка розлітається так. Летить. Так що це вам не тюлькина грамота. Ну, а ви вже думайте самі, рішайте самі, будь чи не будь, і заказуйте комплект. я вам зроблю хорошу крутяву досточку і будете отак, як я, стоять вдома в квартирі позовете жінку, дітей, батьків, вони отак стануть. Ви розложите ножі отак само, закажете в мене сало. Скажете, ви можете заказати Стас, не ріж на маленький, мені квадрат. Кинули квадрат, шух, шух, шух. порозділяли батькам, там, дітям, кому по куску сала. Ой, забули попробувати, да? Аж захотілося. Ну ось, попробуємо. А я вже батькам этот. Ось такий кусочок. І біжить в холодильник. Зараз же дивиться. Ви дивіться, як уже поїсте. Ну, скусив і ну, все. Ну, товсте сало. Не тоненьке. Ммм. Угу. Упечено соломи, аромат дима і м'якость, м'якость. Ну а так ось. Все розібрали. Сала мало. Він хороший був такий. Тюленя, сала мало. Ну, м'яса зато багато. Хороший виход. Ребра. Ну, коротше, хто там жде? Зараз ми будемо з вами зв'язуватися, може вже з ким зв'язали. Зв'язалися. І завтра вам відправляємо. І ще одне. Ну, додивитесь ви до кінця чи ні. Я все, конечно, рассказывать не буду, но я хочу сказать каждому из вас, моим именно подписчикам, э, спасибо. Спасибо, благодарствие, дякую. Дякую вам вельми шановним людям, тому що ну дійсно, я від вас в шокі, в шокі в хорошому розумінні. Наскільки ви мені довіряєте, наскільки ви мені вірите, наскільки ви просто і Даже не сумніваєтесь ніколи, ну спасибо. І всім, хто там не підписчик, а просто зритель, теж е, беруть, вірять, не сумніваються. Тобто Дуже приємно, що в мене такий колектив із мої, на моєму каналі. Дуже приємно. Якби я багато чого розказав, ну не тільки ж ви одні дивитесь, дивляться і другі люди які б я не хотів, щоб узнавали інформацію разом. Поэтому ну, я все не можу сказати, але спасибо вам кожному за все. Ну а я буду підтачувати ножик. Всім пока!